Jean Voyageur m'a apporté un, cadeau de, l'Est de la Turquie. Il y avait une, une artiste et journaliste euh, kurde de Turquie, Zela Doran, qu'on a beaucoup soutenue. On, a joué plusieurs fois sur Angers d'ailleurs euh, la souvenir euh, quand elle était dans les geôles, dans la prison, et elle est sortie tout récemment. On avait échangé des poésies ensemble, et donc j'ai reçu une lettre de sa part grâce à ce pigeon voyageur, que je remercie. Et euh, donc, euh, c'est rare d'avoir des nouvelles, quelqu'un qui vient de sortir de prison comme ça. Et, donc, euh, elle me disait, pendant que j'étais entre ces murs, c'était très bon de, recevoir ces messages. Ça nous a beaucoup aidé, moi et mes amis, dans sa prison de, femme où elle était. donc, voilà, les, la musique, la poésie, ça crée des, ponts et, des liens comme ça qui sont nécessaires même dans les moments les, plus difficiles. C'est pas du tout superflu et j'étais très heureux de, recevoir ce message euh, juste avant ce concert. voilà. Donc je pense, euh, elle est sortie, mais il y a des... en Turquie, mais ailleurs dans le monde, il y a tant de gens qui sont, qui sont comme ça en prison et qui, qui rêvent l'extérieur et voilà, il faudrait qu'on puisse euh, toujours pouvoir communiquer avec eux. En tout cas, au moins y penser. Donc ils sont en liberté.